Всем привет. Наша цель не умереть. Так. Так. Шестая дверь. Если я чуть-чуть дошел. Или что, я реально О, Том Фейс. Белые картины. Я такой преферис сразу слушаю. Так, идем. Нет. А ты так моргал. Опять? Так. Только не умереть от этого. А! Нет. Мы почти... Мы можем сдохнуть от этого. Блин, нам нужно аккуратнее быть. Очень быстро. Не так, не очень быстро. Мы, мы успешно работаем. А! Нет! Нет! Фух, нас почти догнали. Так. Вот где. А! а! Так, наша цель же не умереть. Блин. Я... А! Мы пойдем, ребята, это шаг. Нет, нет, нет, нет. Блин, хоть не тормозить. Ну что я торможу? Такой такой. А! Нет! А! Ой, я зачем это? Идем, идем, идем, быстрее, идем. А, о, мы успели, нормально. Ху -ху -ху Наша цель умереть. Эй! Ничего не было. Где? наша цель по не проиграть. И ну, мы с вами проиграем. Короче, пока.